は総理太鼓で準備いたしました大宮サウスアドリフトの会でございます茶屋牛節久保市をお披露させていただきます ました、えー、続きましては店舗の 続きましては田村鈴木をごます。 とうございますちょっと動き趣を変えまして長者の山をご披露させていただきます 演目になります皆様の温かい拍手をいただきましたので御礼踊りをご披露させて